Campeones de League of Legends en 10 segundos. Not Draven. Draven. Empieza a girar el hacha, lo que suelta esas cosas. Lo puede hacer hasta dos veces. Por cada hacha que levantes las estaquea y consigue oro. Te pone a correr y gana velocidad de ataque. Te empuja. Te saca un hacha del orto que va y vuelve. Si quieres que tu campeón favorito se haga en un video, escribilo en los comentarios.